на украинскую границу. Молодцы. Да что сигнал я снимаю? Они думают, вот дура. Офигеть, Ламик, целая ну, танки-то, БТР. Танки, БТР, э, вся техника да. прет на Хохлядскую границу. Ну, да. Ни хрена себе сколько. Установка поехала какая-то.